сәрсенбай құда болса сәрсенбай құдамыз болса бір той төріне келіп жатса арзан ағашы болса бір той төріне келіп жатса қадірменді ағайын Тур. Тихо. Рахман ағамыз тойымыз құтты болсын. Деп алдарымызды қаламыз, құда қаласа ниет қылады екен, алдарымыздың құда қаласа ниетіне жетіп, арманына жетіп үлкен мәреге турала мәреге турала айнабек шабандоз ар ар ар ар арыс мына қазыналы қария саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған еңкей сыра түскен жерден атай береміз оқал, және? Иә? жоғарғы мәреге қазыналы қария саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған ахмет ақсақалдың полковник есімді атыменен оразалының баласы айнабек шабандоз тастады қадірменді ағайын жоғарғы мәреге